ei ole tehnyt videoita pitkään aikaan. On sub. Joten tyypit, mä tajuan, että mä en oo tehnyt videoita. Joten tässä on äm, video, jossa... Äm... Mitä mä tekisin? Äm... Katsotaan. Dirttiblokkia. Ää, ää, ää. Hmm kysymysmerkkinä on tämä. Se on se kysymysmerkkinä oleva kysymys. Noi kato Reita! riita! Mä olen niin pahoillani, että ei ole tullut videoita. Mahtavaa! Tuo oli kultaa. Antaisin 10 kautta 10 rakentaisiko jotain katsojille. Okei. Okay. Dadaa? En mä tiedä. No jaa, no. Mä kerron miten, miksi mä en voinut tehdä videoita. Tietäkö ne rikki. The end. Hei, pa. The best of the best.